Hola Local hoy te vamos a contar los imprescindibles de Galdar. los sitios que puedes visitar en Galdar es la Casa Museo Antonio Padrón, que es un pintor galdense muy conocido en la zona. visitas obligadas dentro del centro histórico de Galdar es la Cueva Pintada. Aquí encontrarás pinturas rupestres de los aborígenes de Gran Canaria. La visita al museo dura unos 50 minutos y los domingos es gratuito. Entre semanas son 6 euros. apenas 5 minutos en coche del centro histórico de Galdar tenemos las piscinas naturales y la playa de Boca Barranco. Como puedes ver está perfectamente acondicionada para bañarse y ahora te vamos a enseñar todo lo que es la zona del agujero que tiene un paseo espectacular y todo es ambiente local 100%. en el agujero, aquí está la espectacular piscina, como puedes ver el baño es totalmente seguro porque tiene una barrera donde rompen las olas. Por aquí vienen muchos locales a coger olas porque es una zona de oleaje fuerte. Eso sí, si te animas, ten mucho cuidado y no te la juegues. Pues esto ha sido nuestra ruta de hoy, esperamos que te haya gustado Galdar tanto como a nosotros. Si quieres saber más planes como este, visita localguidegrancanaria.com. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y compartir. Y nos vemos la semana que viene por Gran Canaria.